jamiyat uchun zararli bo'lgan narsalarni oldi soldisi mana o'tgan jumada bir savol tushuvdi bugun yigirma birinchi dekabr bo'lsa xuddi shu o'n kundan keyin o'ttiz birinchi dekabr endi nima demoqchiman endi mavzuni uzoqlashtirmay mana shu shu yerda o'tirgan sizni va mani bolam nevaram shu yangi yilga yaqin shu bor yana yigirma beshinchi dekabrlardan boshlaydi dang'ar do'ng'ir qilish pirotexnika dirmidi buni shunaqalardan foydalanish bang'illatish yoqish qo'rqitish rasululloh solom nima dedilar hatto nigohing bilan ham qo'rqitishga haqqing yo'q bir mo'min dedilar bu degani bir insonga yomon qarab uni qo'rqitish ham gunoh degan. qolganini qo'yavering Mashinada qo'rqitish bor gap bilan qo'rqitish bor pichoq bilan qo'rqitish bor mana hozirgi yoshlarimiz shunaqa narsalarni yangi yilga yaqin e, portlatib deymizmi yoqib deymizmi har xil ovozlar bilan har xil ko'rinishlar bilan kimlardir qo'rqitmaydi o'ylaysiz. xuddi shu narsalar bilan shug'ullanish ham harom bo'ladi sotish ham hozir siz bilan mandan so'rasa man bir ming uch yuz palonchi yili tug'ilganmanda hijriy yilni gapirmaymiz to'g'rimi dokumentimizda ham bir ming ikki yuzinchi yilni dokument qilmaymiz hijriy to'g'rimi Biz melodi yilda, dokument hamma yo melodi yilda. Bu yillar, oylar, kunlar, soatlar nimaga desa, Xudo Qur'onda aytadi. Sa'id billah li ta'lamu adada sinina wal hisab Sizlar o'sha bandalarga kerak bo'lganligi uchun yil oylarda hisob kitoblarni bilishlari uchun deydi 12 oyda bandalar o'tirib 12 oy qilaylik demagan xudo qur'onda man yerni yaratgan kunimdan boshlab 12 oy berganman deydi osmondagi oy 12 marta alishadi Oyni siz bilan man o'tirib alishtirmaymiz Alloh oylarni belgilaydi bu quyosh soat bu nima emish yangi yilni qandoq kutib olsang yil davomida o'sha hayot sanga nasib bo'lar emish mish mish bu ho'p biza yangi yilni qanaqa kutib olyapmiz aroqxo'rlik bilanmi paqildoq paqillatibmi nima bilan kutib olyapmiz qani aytinglar yil o'n ikki oyda otamizga qilib bermagan norinni yil o'n ikki oyda otamizga qilib bermagan shashlikni ertaga qilish bilan kutib olyapmizmi ha shu ho'p yangi yilni qaysi holatda kutib olsang yiling o'shandoq davom etar ekan nega bizlar bu yangi yilni namoz bilan kutib olmayapmiz ibodat bilan tilovati qur'on bilan ota onani xizmati bilan oila bilan tinch totuv yashab yetim yesirni boshini silashlik bilan muhtojlarga yordam qilishlik bilan mahallani yurtni obod qilishlik bilan nimaga boshlamayapmiz nega endi aynan o'sha paqildoq paqillatishni bizlar o'shandoq kutib olib shu bilan kutib olyapmiz keyingi yilimiz ham bundan battar bo'lyapti ikki ming o'n to'qqizinchi yil tugadi xursand bo'lyapmiz bir yil o'tdi yangi yil kelyapti deymiz musulmon inson mas'uliyatni his qilsin bir yil o'tdimi demak biz bir yil qabrga yaqinlashdik hisob kitobga yaqinlashdik lahat qurti agar kelsa yegali qani darmon uldam kit degali degan manzilga yaqinlashdik mayli bugun erta xudoyi taolo jonimizni olmas lekin 2020 yilda nechtamiz oramizda bo'lmaymiz yo'qolib qolamiz nechtamiz haqiqiy uyimizga yetib olamiz buni his qilyapmizmi buni o'ylayapmizmi xudo qilsa banda izor zornat keltirding naturlik qilmishing bor deb erta qabrga kirganimizda munkar nakir yoqami qani ko'rsat qilgan ishingni desa ko'rsatadigan bugun nimamiz bor ho'p ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'tdi ikki ming o'n to'qqizinchi yilda uch yuz oltmish besh kun bo'lsa besh mahal namozni muntazam o'qidikmi hammamiz musulmonsizlar to'liq o'qidikmi besh mahal namozni ikki ming o'n to'qqizinchi yilni ro'zasini tutganlar bormi bor tutmaganlar ko'p ko'ramizda. oramizda ramazon musulmonlarga birday farz va antasumu xoyrullakum in kuntum ta'lamun ey bandalarim ro'za tutmoqligingiz sizlar uchun bilsalaringiz yaxshidir deyapti xudo taolo maqtab turibdi ro'za tutinglar deb turibdi biza mana shu Allohning amriga farmoniga tupurib ro'za tutmasdan yeb ichib yurganlar yo'qmi 19 yilda lekin shular ham kechqurun iftorliklarga bordi ro'zadorlarni qatoriga dasturxonga o'tirib oldi ro'zadorlar oldiga suv qo'ysa suv qo'yib oldi xurmo qo'ysa xurmo qo'yib oldi duo qilsa duo qildi xurmo yesa xurmo yedi suv ichsa bo'ldimi axir kimni aldayapti bu bechora nodon kimni ollohni aldayaptimi yo yonidagi ro'zadorni aldayaptimi yoyinki iftor qilib berayotgan saxovat egasini kimni aldayapti birodarlar nahot vijdon ezilmasa ey badbaxt kuni bilan yeb ichib yurding qaysi bet bilan san iftorlikda o'tiribsan demaydimi o'ziga o'zi qandoq vijdon buni qabul qilyapti qaysi insof bilan bu narsaga bizlar rozi bo'lyapmiz